you. き飾ってみても花より綺麗じゃないのはどうしてなんだろう自然と不自然の狭間で生き 時の千葉を受け地に深く根を張り天に向かって花を咲かせよう夏の水は潤し冬の日は温め遠くに届くように綿毛を乗せて 道の上大小の石が転が えー、GPS と言います、えーと、ギターとピアノとシンセサイザーの、えー、3人編成でやっております、えー、で、えー、今日も、えーまあ、天気がいい中発表出演させていただきありがたいことなんですが、えー、私たちはあの3人とも曲を作りますで1曲目がですね「ジュエル・アイズ」という、えー、滝沢作曲の、えー、シンセの黒木作詞の歌でした で2曲目は「え野の花」という歌で私柴田が作りました、えー、次の曲はですね「ネムの頃」という曲なんですが、えー、シンセの黒杭が作詞作曲した歌です何かありますか、えーと、ネムっていうのはマリモみたいなふわふわっとした、え花なんですけどね、えー、うちの母がそれが好きでそれに向けて作ってみましたという歌です、はい、じゃあやってみましょう 私を